ცინა ვიდეოს დასასრულს გამოთქვი მოსაზრება, რომ მარველის მრავალ სამყაროში არსებობს გარკვეული პრინციპები. ასეთია მაგალითად სტრენჯის სიტყვები ქრისტინისადმი. I love you in every universe. ალბეთ სტრენჯის წყალობით გავიგეთ, რომ არსეთ სამყაროში, რომელიც მან დაათვალიერა, არ არიან ქრისტინი და სტრენჯი ერთად. ფილმის დასაწყისში კი ვანდა ამბობს ამას. They don't exist. Oh, but they do. In every other universe. I know they do because I dream of them every night. ესე იგი გვაქვს მესამე პრინციპიც, რომ ყველა სამყაროში გარდაჩვენი მთავარი სამყაროსი ვანდას ყავს შვილები. მაგრამ ალბათ გაიხსენებდით, რომ წინაჯერზე მესამე პრინციპი ამის საპირისპირო იყო. გამოდის, რომ ვანდა ერთ სამობს, მე კი მეორეს. ხოდა დრო განვიხილოთ ეს პრობლემა. გავარკვიოთ, ვინ არის მართალი და გავიგოთ მართლაც ცდილობდა თუ არა ვანდა შეუსრულებელი მისიის შესრულებას. Mission accomplished. Mm-hmm. რაღაც სამყაროს ციგეჟეში მთავარი ბოროტმოქმედი არის მანდა მაქსიმოვი, ასევე ცნობილი როგორც არისფერი ჯადოქარი. მისი გეგმა ამ ფილმში მოიცავს ამერიკა ჩავეზის შეპყრობას და დარკჰოლდის გამოყენებით მისი ძალების წარტმევას. შემდეგ კი ამ ძალების გამოყენებით სხვა სამყაროში გადასვლა უნდა მას და იმ ვანდას ადგილის დაკავება, რომელიც ბედნიერია მის შვილებთან ერთად. ერთი შეხედვით ამ გეგმაში ბავშვის მოკლა რომ არ შედიოდეს, მასში ცუდი არაფერია. What happens to their mother? უიხო, მოგოდ რომ თქვა ეს გეგმა მთლიანად ბოროტებაა. თავისი თავის საკეთილდღეო თანამზად იყო სულ მცირე ორი ადამიანის ცხოვრება დაესრულებინა. ჩემი აზრით, ვანდას გეგმა თავიდანვე განცირული იყო. ჩემი აზრით, ყველა სხვა სამყაროში, რომელშიც ვანდამ თითქოს და ნახა თავისი სხვა თავი შვილებთან ერთად, იყო მხოლოდ და მხოლოდ ძალიან კარგი და დახვეწილი ჰექსი. ჰ, ჰექსი. შეხარამენ უგესმით. ვისაც ვანდავიჟენი ნანახი გაქვთ, ალბათ თქვენს თავში ნატურა აინთო. ვისაც არ გაქვთ ნანახი, ალბათ გაინტერესებთ თუ რა არის ეს ჰექსი და თუ ეს ასეა, ძალიან გაგიმართლა, რადგან ახლა სწორედ მაგის ახსნას ვაპირებდი. იმისთვის რომ გავიგოთ რა არის ეს, ჩვენ მოკლედ უნდა განვიხილოთ ფანცირა სერიალის სახელად ვანდავიჟენი. ამ სერიალში ვანდა პატარა ქალაქში ჩადის და ვიჟენის დაკარგულ გულკაზე ხელი უზარმაზარ ბარიერს ქმნის მთელი ქალაქის გარშემო. ვინც კი ამ ბარიერს შიგნით დარჩა, ყველა ვანდას მიერ წარმოქმნილ და შექმნილ კომედიურ სერიალში მოხვდა. აი ამ ბარიერს და მასში განვითარებულ მოვლენებს ეწოდება სახელი ვესტვიუს ანომალია. ხოლო სწორედ აი ამ შელოცვას, რომელიც იქნება ასეთი ილუზიები, ქვია ჰექსი. დარწმუნებული ვარ, უკვე ხვდებით, საერთოდ მიმყავს საუბარი. სრულიად შესაძლებელია 813 სამყაროს ვანდას შვილები იყოს იყვნენ ისეთივე წარმონაქმნი, როგორც WandaVision-ში. ვიცი, ეკითხავთ ასე რომ ყოფილიყო Wanda ხომ მიხვდებოდა ამასო. ამის საწინააღმდეგოდ კი ორი არგუმენტი მაქვს. პირველი ის რომ Darkhold-ს აშკარად დიდი გავლენა ჰქონდა Wanda-ზე. Darkhold-ი მის ყველა წამკითხველს ბოლოს ხდის. არაა გამორიცხული რომ სწორედ Darkhold-ი იყო ის, რომაც დაამფრმავა Wanda და დაუმალა სიმართლე. თუ რისთვის დასჭირდა Darkhold-ს ამის გაკეთება, ამაზე ვიდეოს ბოლოს გიპასუხებთ. აი რა შეიძლება მეორე არგუმენტს. დედამიწაზე ყველაზე ძლიერი და ნჭიერი ჯადოქარი გააცურა Wanda-მ თავისი ექსით ფილმის დასაწყისში. დარწმუნებული ვარ ამ ვანდას იმ ვანდას გაცურება არაფრით არ გაუჭირდებოდა მითუმეტეს თუ ეს ვანდა დარკჰოლდის მიერ იყო შეპყრობილი ახლა მოდი უფრო შორიდან შევხედოთ ამ ამბავს საიდან იცოდა ვანდა მრავალ სამყაროს წარსებობა ფილმიდან ვიგებთ რომ ეს ვიჟენ მოუთხრა და მისი აზრით ეს სიმართლე იყო. ვიჟენი მართლაც ჭკვიანი კაცი იყო, სანამ თანოსი გათავს გაუხეთქავდა, მაგრამ ვიჟენი ცდებოდა. ლოკის სერიალიდან ვიგებთ რომ რალსამყარო არ არსებობდა, სანამ სილვიმ ლოკის ქალმა ვერსიამ არ მოკლა ეს კაცი, სახელად კანგი. რომელმაც რალსამყარო ასე ვთქვათ მოათვინიერა და ერთ უწყვეტ დროის ხაზად აქცია. ჩვენ გავიგეთ რომ ეს მომენტი, ანუ რალსამყაროს ხელახლა დაბადება, ხდება დადამიწის დროით მაშინ, როცა ვანდა გახდა არისფერი ჯადოქარი. ეს ვიჟენის სიკვდილის შემდეგაა და შესაბამისად ვიჟენი ცდებოდა. თვითონ ფილმიდან ვიგებთ რომ ვანდა ყო ყველღამე ერთსა და იმავე სიზმარს ნახულობდა. იმ ლოგიკით თუ იმშელეთ, რომ ყველა სიზმარი შენი სხვა სამყაროსეული ვერსიის ცხოვრება, მაშინ ეს ყველა სიზმარი წესით ახალი სამყაროა. ახლა გამომყევით ლოგიკაში. ვანდა ნახულობდა ერთსა და იმავე სიზმარს, ზუსტად ერთსა და იმავე სიზმარს ყველღამით. მარველის კინემატოგრაფიულ სამყაროში ყველა სიზმარი შენი სხვა სამყაროსეული ვარიანტის ცხოვრების რაღაც ნაწილია. თუ ვანდა ნახულობდა ზუსტად იგივე სიზმარს, მაშინ ეს ვერ იქნებოდა სხვა სამყარო. რა სამყაროს მთელი აზრი ისაა, რომ ყველა სამყარო ძალიან ცირედით, მაგრამ მაინც განსხვავდება ერთმანეთისგან. შესაბამისად ვანდა ფიზიკურად ვერ ნახავდა ერთ ადამიანს ის მარს თუ ორი სამყარო სუმცირედით მაინც არ იყო განსხვავებული შესაბამისად ეს ორი დებულება ერთმანეთს ეწინააღმდეგება და ლოგიკის კანონი გვეუბნება რომ ერთ-ერთი ან ორივე მცდარია კითხვა ისაა თუ რომელი ვანდა სინამდვილეში სიზმრებს არ ნახულობდა თუ სიზმრები მართლა შენი სხვა სამყაროსეული თავის ცხოვრება არაა ჩემი აზრით ორივე დებულება მცდარია პირველ რიგში ვანდა ვერ დაინახავდა ზუსტად ერთსა და იმავე მომენტს ორი სხვადასხვა სამყაროდან მრავალ სამყაროს პრინციპების გამო თემისად მისი ეგრეთ წოდებული სიზმრები უნდა ყოფილიყო რაღაც სხვა ნეტავ იყოს რაღაც ისეთი რასაც შეუძლო მსგავსი რამის გაკეთება და ვანდასთვის სხვადასხვა სიზმრების ჩანერგვა პროცტურად ერთი და იგივე სიზმრების ჩანერგვა რაც შეეხება იდეას რომ ყველა სიზმარში ჩვენ ვნახულობთ ჩვენი სხვა თავის ცხოვრების რაღაც მომენტს ეს უბრალოდ სისულელეა ამის დასურათ კი უხმობ ერთ სცენას კინისკაცის სამიდან აქ ტონი სტარკს აქვს кошмарული სიზმარი. ესე იგი, წესით, მისი სხვა სამყაროსეული ვერსია განიცდის იმას, რაც ტონი მაქსიზმრად ნახა. რაშია პრობლემა? რაში და მაშინ, როცა ტონი მის სიზმარი ნახა, მრავალ სამყარო არ არსებობდა. და გარდა ამ მომენტისა, თუ ვანდავიჟენამდე ნებისმიერ მარველის ფილმში სიზმარი ნახა ვინმემ, ეს ადასტურებს, რომ ეს დებულება მცდარია. ანუ ვანდას ძირითადი მოტივაცია ამ ფილმში გამოწეული იყო სიზმრის მიერ, რომლებიც სიმართლეს არ ამბობდნენ და მართლაც სხვა სამყაროსეული ვანდას ცხოვრებები რომ ყოფილიყო, მაინც მცდარი იქნებოდა. ნეტავის შეეძლო მსკავსი რამის გაკეთება, ჰა? სანამ ამ ყველა დეტალს დავაკავშირებ და საბოლოო პასუხამდე მივალ, მინდა მოკლედ აგიხსნათ რა არის მრავალსამყარო და რატომ არ გვესმის ეს სწორად. რეალურ სამყაროში მრავალსამყაროს თეორია ამბობს, რომ ყველა შესაძლო სამყარო, რომელიც შეიძლება არსებობდეს, არსებობს. მაგალითად, თუ ახლამწვანე მაისური გაცვია, არსებობს სხვა სამყარო, სადაც ყველაფერი დაახლოებით იგივეა, როგორც ჩვენ სამყაროში. მაგრამ ახლა წითელი მაისური გაცვია. ახლა წარმოიდგინე, რომ სამყაროს გაჩენიდან მოყოლებული, მის დასასრულამდე ყველაფერი რაც კი შეიძლება და ყოფილიყო, იყო ვიცი რთული წარმოსადგენია, მაგრამ ჯერ შოდინგერის კატაც არ მიხსენებია და მე თუ იტანჯები, შენც უნდა დაიტანჯო. ამით საუბარი იმისკენ მიმყავს, რომ თუ ერთ სამყაროში რაღაც მართალია, მაშინ მრავალ სამყაროს ლოგიკით არსებობს სხვა სამყარო, სადაც ეს რამე მცდარია. ანუ, თუ მრავალ სამყაროს პრინციპებს მიყვებით, სტრენჯის ეს სიტყვები მცდარია. იმიტომ რომ არსებობს უსასრულო რაოდენობის სამყაროები, სადაც სტრენჯს არ უყვარს კრისტინი. მაგრამ თქვათ ეს უფრო მეტაფორაა იმისა, თუ როგორ უყვარს სტრენჯს კრისტინი, რაცა უნდა ბანალურად მეჩვენოს იგი. მაშინ ალბეთ ის სტრენჯის პრინციპიც მსარი იქნება. შეიძლება მანვე რიპონა, მაგრამ უსასრულო რაოდენობის სამყაროებიდან სუმცირე უსასრულო რაოდენობის სამყაროებში იქნებოდნენ კრისტინი და სტრენჯი ერთად. არა, ყოველწინადება სწორია, კიდევ ერთხელ მოусმინე და გაიგე. ეს ნიშნავს, რომ წინა ვიდეოში შემოთავაზებული მრავალსამყაროსეული პრინციპების იდეა მცდარია. მაშასადა მე მესამე დებულება და ჩემი მოსაზრება, რომ ვანდას არც ერთ სამყაროში არ ყავს ნამდვილი შვილები, ასევე მცდარია. ხოლო მთავარი მიზეზი იმისა, თუ რატომ არ იქნებიან ეს ბავშვები ვერცად სამყაროში ნამდვილები, არის შემდეგი. მათ არ ყავთ мама. დიახ, ამდენი უნტრია თავი ჩემი კვანტური ფიზიკის ახსნით და ჩემი აზრის დამტკიცება უბრალო ბიოლოგიასაც შეეძლო. ანუ, თუ ვანდას ასეთი ბავშვები ყავს სადმე მრავალსამყაროში, მათ უნდა ყავდეთ мама. ჩვენ სამყაროში ვიჟენი მკვდარია. 838 სამყაროში კი ვიჟენი საერთოდ არ არსებობს, რადგან ალტრონი წარმატებული გამოდგა. თუ აქ მამა არ არის, მაშინ შეუძლებელია ვანდას ყოლა და ორი შვილი. მაშასადამე სულ მცირე 838 სამყაროში ვანდას შვილები არ ყავს, რაც იმას ნიშნავს, რომ თან მართალი ვარ და თან არა. თან მართალი ვარ იმიტომ, რომ იმ სამყაროში ვანდას შვილები სინანდულეში ჰექსის მეშვეობით ყავს და თან ვწდები, რადგან რავალ სამყაროსეული ლოგიკით არსებობს უსასრულო რაოდენობის სამყაროები, სადაც ვანდას შვილები ნამდვილად ყავს. განა როგორ შეიძლება თან მართალი ვიყო და თან ცდარი, ალბათ იკითხავთ. მე კი გიპასუხებთ. შროდინგერის კატა ვახსენე უკვე? თუ ვანდა სიზმრები ნამდვილი არ იყო და მისი გეგმა თავიდანვე ცდარი იყო, რისი ბრალია ეს ყველაფერი? რამ გაუჩინა ვანდას ეს სიზმრები? ერთი სიტყვა, Darkholdi. დარკჰოლს ძალას და სურვილის ჰქონდა ვანდა დაეგეშა ამერიკა ჩავეზზე და მისი ძალები მიიღო. როცა ვანდა ამას გააკეთებდა, ის მალევე მიხვდებოდა, რომ ისეთი სამყარო, სადაც თავის შვილებთან ერთად ბედნიერია, არ არსებობს. იქიდან გამომდინარე, რომ ვიჟენს შვილების ყოლა არ შეუძლია და გულგატეხილ ვანდას დარკჰოლდი ურჩევდა მრავალ სამყაროსთვის ომის გამოცხადებას. რადგან დარკჰოლდი თუ აბსოლუტური გროტების წყაროა, მაშინ მისი მთავარი მიზანი ყველაფრის განადგურება უნდა იყოს. ჩვენ და საბედნიეროდ და დარკჰოლდის სამწუხაროდ იყო ერთი ადამიანი, რომლის გარჯემაც მის გეგმებს ბოლომ მოუღო. ასე თუ შევხედავთ ყველაფერს, დოქტორმა სტრეინჯმა მხოლოდ მრავალ სამყარო კი არა, ყველაფერი გადაარჩინა. თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, კარგი იქნება თუ მოიწონეთ მას. თუ არ მოგეწონათ და აქამდე მაინც უყურეთ, მადლობა ამისთვის. და თუ გინდათ რომ არ გამოწოთ შემდეგი ვიდეო, რომელსაც მალე ავტვირთავ, გამოიწერეთ ჩვენი არხი. ვიდეოს ქვეშ მოცემული წითელი ღილაკის გამოყენებით. ასევე დიდი სიამოვნებით მიიღებთ თქვენს რჩევებს მომავალი ვიდეოებისთვის. რაზეც სურთ რომ ვისაუბრო. შევხვდებით შემდეგ სამყაროში. There's only one God, man. And I'm pretty sure he doesn't dress like that.